аққулар ұйықтағанда мұқағали мақатаев өзен де жоқ сыймаған арнасына шылға да жоқ даламен суға. таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көлтау басына мөлдірейді қарайды қарғашыңға шалғыздықтан жамандық бар ма сірә қанша ғасыр өттеген қанша заман қанша ұрпақ кетті қаншама адам қанша шырша өссе екен құлады екен жетім көлге қараудан шаршамаған жетім көлден су ішкен Қанша марал, қанша киік қалды екен сай салада қанатынан үзіліп ән самалы қаншама шамаққу кеттеген аңсаған ән ортаймаған көл толмаған да болған өмір ұқсайды болмағанға сызат та жоқ бетінде сызық та жоқ айдынына аққуы қонбаған ба қызғыштары қиқулап қорлаған да сорлағанға ұқсайды сорлағанға Шүрегейлер айдынын қорлаған көк құтандар қанатын қомдағанда беу дүние ай аққулар оралғанда айдын көлдің иесі алғанда жетісіп бір жетім көл қалушы еді ау тынушы еді ау теңселген қарарманда, таянғанда аққулар қонарманға басушы еді ау байызын бар арманда қанатынан аққудың балапандап ән ұшатын сыңпылдап таң атар да сүйінші бер дегенде бір толықсып сыбырлайтын жетім көл алатауға тына қалып бұлбұл да талда қарай қарайтұғын айдынға тауға. таң мен күннің арасы таянғанда таудың басы алаумен боялғанда тірілетін таудағы бар тіршілік қанатынан аққудың оянған ба көмейінде тәтті үні былай қалып жаға талда жас бұлбұл тұр ойланып жетті аққулар түгендеп жетім көлін жағалауда ұшып жүр шыр алып, бірден көлге қонбайды құлай барып Сондай тұғын аққулар тұғын, асығыстық оларда болмай тұғын, қомағай көк құтандар секілденіп жалп беріп жағаға кеп сондай тұғын аққулар тұғын ақ мүсін айдынға кеп орнайтұғын әлдейлеп ақ төсінде бермей тыным ақ айдын ақ мүсінін тербейтұғын бір көлге мылтық алған саятшы емес тірі жан аяқ басып келмейтұғын аққулар аман есен қайтқанша суына жетім тұғын су мен сырқаттарын емдейтұғын ұрпақтан ұрпақ алып жалықпастан сондай бір дәстүр барды қалыптасқан заманнан заман өткен жаңарған жұрт аққуын айдын көлдің алтпастан дәстүрін аттамаған анық басқан сондай бір дәстүр барды жарық шашқан бір ұрпақ бір ұрпаққа алып шашқан қайсы бір қиын қыстау ай күндерде шойырылтып түссе дағы қайғым белге алаңсыз аққуымды атпасын деп жатқа да дастарқанды жайдым төрге аққулар ұйықтағанда айдын көлге оралмады аққулар осы маңға жылдар өтті байғұстар шошынған ба жетімкөл жетімсіреп қала берді Арманай аққуымен қосылар ма бала жатыр төсекте албыраған әке жатыр еденде қалжыраған түн күзетіп ана отыр қос жанары шарасыздан шаршаған жаудыраған түні мынау тамыздың маужыраған тауың анау шымылдық салбыраған биік барып жаралған жер бетінен сол байырғы жетімкөл келбетімен айдын да аққулар ұйықтап жатыр сайдан соққан самалмен тербетілген жер бетінде тыныштық көл бетінде қауышыпты қарарман көлде түнде бала жатыр төсекте күйіп-жанып баласының ана отыр күйін бағып қайдағы бір қатыге сұрқай ойлар миын қарып барады миын қарып сырқатындай өлімнің қалған қарға екеу болса дүние арман бар ма ара кідік назарын аударады төрт бүктеліп еденде қалған жарға қауіптеніп түндерге таңдарға да үн шығармай іш құса зарлаудана мына күндіз тәуіп шал не деп кетті әлде өтірік әлде шын демеп кетті аққу менен баланы аластаңдар деді дағы жайымен жөнеп кетті тұрсаңшы таяу қалды таң атуға неткен жансың санасыз жаратылған манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан айналайын аққудың қанатынан қайтеміз олда адамға бола туған жетім көлге барып қайт таң жамылып таң атқанша қалайда тауға ілік біреулердің көзіне түсіп қалып дүрліктірме жұртыңды салма бүлік кім білсін мүмкін бәрі жалған үміт Апырай, қалай барам қалай барам атармын аққу құсты қалай ғана айдынның аққулары ұйықтағанда өрген мал өскен шырша абайлаған барлығы қасиетке қарайлаған Оғатам атам қасиетке қалай ғана бармаймын бара алмаймын қалай барам адуынды жанекен алған жары жалғыз ұлдан артық па жалған бәрі балам өлсе бақыттың керегі не топан су басып кетсін қалғандарын перзент сұрап несіне армандадың құрысын онсыз сенің жанған бағың мылтық кел, артты ерте жалған бәрі оятып дүниені дел салғылып, тамыздың таңдатты тамсандырып сай сайдан бошалаған бозала таң таудағы тіршілікке ән салдырып еміндіріп еріксіз қар салдырып бұлбұлға дүниеге жар салдырып тамыздың да таңы атты тамсандырып қасқа таң бұлбұл үні көл бетінде аққулар ұйықтап жатыр тербетіле бас бағып жағада отыр жалғыз ана таңданып тәкаппар құс келбетіне тығып ап тұмсықтарын мамығына айдын төсек аспанды жамылуда арша шырша жартастар жағадағы сұғынып бәрі көлге табынуда сұрып қан ойнап тамырында ана жүрек тапыршып қабынуда не қыларын біле алмай жабығу да асқар белден күн нұры шашырады шашырап ол да көлге бас ұрады құс аппақ айдын аппақ нұрда аппақ аппақ нұр аппақ нұрға қосылады көл көлге көл көлге кеп асылады ұйқы аққулардың ашылады сұлулыққа сұқтанып қашып әлі ана жүрек соқ етіп басылады қызғанып қызғыш байғұс шыр айналды абыржып ана көңіл мың ойланды ғазиздің көзінде емес көңілінде айдын көл астан кестен лайланды дәстүр ырым жайымен құдай қалды жалғыз ұлдан басқасы былай қалды айдынның аққуының орнынан көргендей көзі тұнып құмайларды аққулар аққу мойын сүнбе қанат алаңсыз тарануда күнге қарап айдынның еркелері білмей тұрып етермін тағдырыңды кімге кімге аманат жаны сұлу еркем ары сұлу бір мамығы майысса ауырсынып тарақ етіп тұмсығын тарайды кеп тарайды кеп тарайды қауырсынын құм тұрса да бір түйір ауырсынып жаны сұлу ақеркем ары сұлу ақ қанатын сабалап асыр салып бірде суға сүңгиді басып малып ойнасыншы ойнасын ерке құстар тыныштығын олардың қашырмалық мерген отыр жағада ей ақша бұлт жаулығымен оларды жасыр барып баспағада шыршаның қалқасынан қаруынан қолында қан сасыған ал аққулар аққулар тарануда сусып түсіп су моншақ арқасынан қарайды ана шыршаның қалқасынан сірә сорлы жоқ шығар менен өткен құлынның қасынан неге кеткем ошақ қасы от басып көрмеппін ғой дүние сен осындай керемет ана отыр озбыр ойлар қамалуда қамалуда әлдекім табалауда аққулар ағайдынды қалдырды да тартты кеп ана отырған жағалауға шошымай шолжаң өскен батырларың Ана тұрған шыршаға жақындады көзі тұнық бейбағың тобақ аққуға білмей қалды мылтықтың атылғанын көздің алды көк түтін ақыл жарым білмей отыр жаңағы тыныштығың сүт ұйыған тегешін сабырғанын ию-қию көл маңы астан кестең жер айналып таусалып жартастар тұр жетім көлдің қайғысын бастан кешкен көріп-біліп тыныпты тастыр дестен. алып аспан астына сыя алмай бір айдын көлін аққулар қия алмай жүр мөлдіреген жетім көл көкке қарап мөлтілдеген деген жасын тыя алмай тұр айдын көлі аққулар қия алмай жүр сан айналып сұңқылдаған ұшты дағы сапар жолға мезгілсіз түсті дағы бетін түзеп батысқа бағыт алып қарғыс алып мекеннен күсті бәрі тау жаңғыртып тамаша құстың әні қош айтысып көлменен ұшты бәрі көл бетінде көлбеңдеп жаралақ қу ұша алмайды ұшпақ боп күш қылады сыңар қанат сынық құс байлауда тұр тағы бірі айдында шайнап жатыр қан аралас қалқыған мамығымен көлдің толқыны ойнап жатыр қасиетке оқ атып жойқын бақ, жойқын бақыр қалай алып кетерін біле алмастан сүле сопа жағада ойнауда құр жетім көлден сән кетті мына тұнған аққу кетті ән кетті қанатында асқар асқар таулардан асып әрі шың құстардың үн қалды қабатында аққу әні естілмей қалатын ба Ала таудан үзіліп қаратауға Жаңғырытып жартастар таратуда жетім көлдің басында жылқы жатқан дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан Апырай бұл кім болды таңсәріде көргенсіз көл басында мылтық атқан құстардың зәре құтын шырқыратқан неғылған қаныпезер құлқы қатқан мылтықтың атарлықтай көлге келіп апырай жоқ еді ғой елде желік мылтық даусы құстардың шулағаны шыдамын алды қарттың бермеді ерік бұл маңның адам емес сірадағы білейін табайында бір амалын қаруы бар қазапатқа құрықпенен ұмтылса қалай қайрат қыла аламын жөн болар алыс тұрып сұрағаным аққу үркіп батысқа бет түзеген қамшы басты атына шыдамады алыс тұрып ақырды қыр басынан берекесін бұл жердің кім қашырған өңім бе түсім бе деп таңданады көз алмай орамалды ұрғашыдан көз алмай сүле сопа тұлғасынан ей кімсің тірісің бе жаның бар ма аққуды неге атасың арың бар ма тастағын қаруыңды келгін бері келгін бері кеудеңде жаның бар да байғұс әйел үнсінсіз жылап тұрды қарттың үні меңзең ғып құлаққа ұрды қолындағы мылтығын құлаштап кеп бөгелмей жетім көлге лақтырды қарай қарай ақырын аяңдады қарусызға қарт келді аянбады көзінен жас көңілінен зар төгіліп болған жайтты келіні баяндады ей балам болмады ғой болмады ғой қасиет кетті көлден сорлады ғой тәуіптің айтқанының бәрі өтірік атқа мін ауылға қайт жаны ғой мін атқа қайт ауылға тағат қылда, білмеймін сораттың ба бағаттың ба аққуға кезенерде ырым жасап тым құрыса саусағыңды қанаттың ба әлек боп арпалысып сор қайғымен жоқ ата жасамадым ондайды мен жасымнан естігенім бар тым еді әйтеуір аққу атқан оңбайды деп солай солай аманат бір құдайға қай қайдағы түседі құрғыр ойға ат басын шұғыл бұрып тайып тұрды қарт тастап нелер сұмдық сырды бойға бәрі ұмыт бақытың да байлығың да күлкі шаттық күйзелткен қайғымың да жетімкөл жетімсіреп қалып қойды бір өлі бір тірі аққу айдынында. да бар өмірден көңілі шайылуға байғұс ана еркінен айырылу әлденеден сұм жүрек сескенеді ара кідік әлдене ес береді табиғаттың таудың да аққудың да байғұсқа болмай қалды еш керегі келеді ана сезбейді ештеңені бай ұмыт әлсіз жатқан бал, бала да ұмыт қайтқан құстай алыстап барады үміт көліменен қоштасқан аққу үні құлағынан келеді ара кідік өмір емес өмірі қораштайған байғұс ана тірліктен қалас қалған келеді ана қарабет қарақшыдай ел мен жерден жола аластаған аппақ нұрды көре алмай ақ аспаннан түн түнекте бейне бір адасқан жан абыр-сабыр ұйбаңы дөбелеңді алғаш ана абыршып білмегенді. ат үстінен түсе алмай қатып қалды мелшиіп біле алмай тілмен үндегенді. білмейді қайда келді кімге келді өңбе түспе әйтеуір таласу да өлі менен тірінің арасында отырғандай жетімкөл жағасында аққу жатыр көзінің шарасында аунап түсіп атынан үйненді, есіне алып ерінде баласында, өліп жатқан ұлына қарасында қалсын жетім жетімкөл жағасында өлі менен тірінің арасында. аппақ нұрмен шомылтып айналаны ақ сәулемен айдынның ойнағаны көз алдында құлақтан кетер емес таңда болбол тамылжып сайрағаны көз алдында аққудың жайрағаны сыңар сынат сынық құс жаралы аққу өлі аққудан кете алмай айналады ақ төсек аппақ айду айдын аққу бала аппақ төсек аппақ айдын аққу бала жаралы аққу секілді жаттың бана мына жатқан жетім көл мына аққуды өз қолыммен өлтірдім аттым жаңа жоқ мен емес мен атпадым кеше көр, кешіре көр жаратқаным ғазиз ана ербең деп екі қолы жиылған жұртқа қарап алақтады күледі бірде жылап сарланады, көкке қарап бекерге қарманады бірде үнсіз мелшиіп тың тыңдайды құлағында аққудың арман әні алдымен жұрт үн-түнсіз таңданады қыбыр-сыбыр артынан жалғанады бірде ана көкке жайып алақанын қазір ботам қазір ботам Мінекей таң атады қазір ботам аққумен ұшықтаймын жазыласың құлыным балапаным қасиет о қасірет осындай мен сорымның қалыңдығы шашымдай мен қасиет қасиеттер ұшып кетті қасірет қасымдағы досымдай мен қасиет қасірет қасірет қасиет